Pun, niki ana cerita, mun sering kula critake teng pundi-pundi, cuma jenengan dereng nate kula critani. Barokah wong zikir sampean supaya sergap zikir. Iki ana kejadian, tapi ngapunten nggih, rondo tebe. Kedadiane niku rondo ado ning gone Kairo. Garo Kairo. Mesir, Mesir. Mesir ku yo kulone balong. pokoknya itu kau balong nek becak paling ya tolong tahun bintang sasi. Ini ceritanya gini, mohon maaf. Ada seorang pemuda, eh mbok gak tega kok. Ada seorang pemuda lagi jatuh cinta sama cewek. Ya. Cie cie cie mohon maaf ini memang urusannya anak muda orang ngaji itu yang muda juga harus disentuh yang muda juga harus dirangkul yang ya, biar yang muda pun semangat ngaji ngaji bukan hanya konsumsinya orang-orang yang udah mampu kuburan bukan yang muda pun harus disentuh harus dirangkul biar makin semangat ngajinya maka ini yang saya ceritakan ini urusannya anak muda yang udah tua mohon maaf banget masa anda udah lewat Ini ceritanya ada seorang pemuda lagi jatuh cinta sama cewek, cuman nggak imbang. Si cewek tuh cantik banget, cantik jelita, sedang si pemuda buruk rupa. Uh, sing wedok jan wayu kemrusu keboy aduh aduhai imut yahud bahenol menomenol semok kebelenok kemantok kemantok kemantok kemolek kinyis kinyis mingis mingis mendong mendong mobleng mobleng belonger monyor monyor bahenol denok denok debleng. Wis jan ayu temenanan. Lah sedangkan si pemuda ku wajah ya smek koyo ngene-ngene iki lah. Wis pokoke angger urip ngono ae. Sangger urip ana ambekane ya wis. Halo, Bro. Sehingga ini cinta sang pemuda nggak diterima sama tuh cewek, cintanya nggak dibalas, cintanya ditolak, bertepuk sebelah kaki, weh oh pokoknya SMS yang nggak dibales nelpon nggak tahu diangkat kirim salam yang nggak direken tahu ngongkon koncoy lo malah dinyek terus pokoknya ah, akhirnya si pemuda ini yo melas melongsong, cintane wis kadung temenanan cintane wis kadung sekonyong-konyong Iku jane cinta piye dong, gue kok sekonyong-konyong Seakan-akan nggak bisa hidup tanpa dia. Namanya orang lagi kasmaran, Arab nyapo-nyapo ketok-ketoken wae. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu kekasihku. Namanya orang lagi kasmaran, lagi jatuh cinta, nyang dindi yo ketok-ketoken wae Kemanapun ada bayanganmu Dimanapun ada bayanganmu Di setiap waktuku ada bayangmu Kekasihku oh, no. Eh, karena cintanya nggak diterima Karena cintanya ditolak Ini pemuda al ngeyelu Wes nekat dia nggak patah arang dia nggak putus asa kudu kena wate ewang eh, Rono Wijaya no. dia dua prinsip ini kalah rupo menang dupo ngono rupo kalah dupo menang kalah donyo menang dongo kalah duit menang wirid cinta ditolak kuwi sing salah gak tepak aja dukun bro sing bertindak kiai bro kiai santri ngomoro nyang dukun santri kepet jenenge wong lho moro nyang dukun sepisan percaya ambek dukun pisan wae lho percaya nang dukun ngomoro nyang dukun kuwi petang puluh dino lho salate ora diterima lha nek petang puluh dino, salate ora diterima hukume piye wong telung jumatan berturut-turut ora salat jumat wae dihukumi kafir Lah nek petang puluh dino mbane kafir. Mangkane aja ngoro nyang dukun jenenge dukun ya bodho ya pikun. Kiai bro sing bertindak, kiai santri yo. Oke, dijawab kiai bertindak, oke? Sing banter lah zaman semangat aku ya semangat, zaman gak aku ya gak kok. Banter nggih? Yuk, cinta ditolak. Nah aku seneng gitu tujuanku kiai-kiai ku ben payu. Sik, woi. Woi, sing arep ngemis engko dhisik. Engko tak jak selawatan, mandek. Woi. Lungguh. kue kue, sing nyekeli kotak kuwi lho, lungguh. urung ana komando komentos mentos aku mudhun tak tinggal ngale oh, ganggu konsentrasi ya kok wis timbangane gula mbok kene dukun atuk dikene kiai nek ge ngramut santri iki santri marane nyang kiai curhate yo nyang kiai njaluk tulung sowan asalamualaikum waalaikumsalam sowan kiai mlebu mlebu nggih yai nggih bareng mlebu terus dikongkon lungguh lungguh kono lungguh sik nggih yai kula lungguh hmm. <clears throat> lungguh biasa no daleme yai ora akeh santri to sing bagian khodam ladeni tamu ana tamu terus disuguhi ngombe bareng wis disuguhi ngombe <clears throat> terus karo kiyaine diutus ngunjuk ngono nang diombe dhisik kuwi ngapunten yai kula remenane kopi yo yai Nek unjukan ngeten iki kula mboten pati remen, Yai. Dados nggih, nyon ngapunten sanget, Yai, menawi mboten wonten kopine mboten saged dangu niki mangke kula. Aku cerita kok. Akhire terus Kiai kuwi ngutus santrine sing bagian khodam. Eh leh leh leh gaweke kopi timbangane ora duwe. Gaweke. Nah, santri kuwi nek diutus karo kiai mangkat gaweke yo mbole panitia kene Lah sampun. <clears throat> Kalih ngentosi kopine teko. Iki pemuda iki ditekoki karo yai. Yo, sik karo ngenteni kopine. Saiki tak takoki. Ana gawene apa? Sampeyan kok mrene iki ana perlu apa? Ngapunten yai kepareng matur. Ya alus wong Rono Wijayan no. Kan turunane bangsa alus. Kepareng kula badhe matur yai. Ya ya, ana apa? mekaten yai kulongan niko tersno sangat kalih lari estri cuma tersno kulong mboten ditampi yai kulong ditolak kulong sms game mboten dibalas kulong telepon game mboten diangkat kulong kirimi salam game boten direken kulong nate ngengken konco kulong niku malah dinyewa yai padahal kulong gih niat saya yai badai kulong nikah lari ini kulong gih badai tanggung jawab kulong janji kulong mboten sakit gesang lem boten kalih biang mbak ibon Kula nyuwun tulung dateng Yai, pripun carane supados larestri niku purun nampi cinta kula, purun nikah kalih kula. Wong Yai dijaluki tulung. Yen jawab wis, yo. Wis pokoke yo mandika urusan buri. Sing penting yo. Yo. <laughs> Ya ben mantep to sing njaluk tulung. Yo. Cuma syaratte Sampean kudu nurut. Nggih Yai, kula nurut. Kudu mantep. nggih yai kula mantep kudu yakin nggih yai kula yakin temen nggih yai kula temen yoi sapa jenenge bocahe sulastri yai sing mbok senengi mau nggih sulastri yai umpamane iki sulastri nggih yai ya wis iki tasbih cekelono kowe mlebu kamar iki puteren tasbih iki zikira sebuten jenenge bocah wedok sing mbok senengi mau sak okeh-okeh aja mandek-mandek leh mu nyebut jenenge yen durung tak dodok lawange iki nggih yai dadi dikengken mlebet kamar dibetani tasbih ken muter kalih zikir nyebut namine lare estri sing ditresnani wau sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri akeh ga oleh mandek-mandek yen durung didodok lawange iku persyaratan no. akhirnya pun dilebet ke kamar kali yai pun begitu melebet kamar diputani tasbih terus pintunya ditutup jebret lari niki wong pancen mantep khusyuk yakin ikhlas langsung metenteng madep weblan tasbih bayi diputer ber ber ber kotak, kotak, kotak. ber ber ber kotak, kotak, kotak. ber ber ber kotak, kotak, kotak. karon pikir sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri wer wer wer kotak kotak kotak sulastri sulastri sulastri wer wer wer kotak kotak kotak sulastri sulastri sulastri wer wer wer kotak kotak kotak sulastri sulastri sulastri wer wer wer kotak kotak kotak kotak sulastri sulastri sulastri Nah, ini ceritanya wong mantep. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Bapak Ibu dulur-dulurku sedaya, boten dangu ana bocah wedok namu no daleme yai assalamualaikum Waalaikumsalam sapa ya kula sulastri yai ora suwe kaya panitia gaweke kopi ngene iki kesuwen iki dilu ngono wis teko <laughs> ya Allah melebuan dok melebuan dok melebuan nggih yai nggih yai nggih eh zaman nunggu zaman nunggu nggih yai wes ana apa ana apa maksudku ku pas ben jangkep rukun islam limo engkau leh nerangke ku ben gampang Allahumma salli ala Muhammad wes bareng bocah wedok mau lunggu didangu kali yai ana apa nduk yen pangapunten yai kula menika rumangsa dosa rumangsa salah sesek nduk sesek ora perlu nangis napa kandha-kandha napa ngeten yai wonten lare jaler niku cinta kalih kula niate nggih sae kula badhe dinikah ki ambek badhe tanggung jawab cuma cintane kula tolak yai saben SMS mboten kula bales nelpon nggih mboten kula angkat kirim salam mboten kula reken malah nate ngengken kancane kula nyek kula rumangsa kedusan yai padahal larene nggih sae nggih sregep ten masjid pancen rupane ya ora bejaji Rambutnya yo nyerodok nyerodok jemburis ngono. tapi wong larene niku sae kok nggih tukang azan nggih gelek selawatan nggih khotaman Al-Qur'an nggih nderek kula rumangsa salah ya kula rumangsa kedosan wonten lare niate sae ngoten kok kula tolak duka niki wau kados wonten sing narik kula dikenggan mriki menawi yae pirsa larene kula sakniki matur ten panjenengan kula purun yae dados garwane kula ikhlas dinikah larene Masya Allah, cos bleng. Lha iki bocah lanang sing nang kamar sik zikir terus sulastri sulastri sulastri sulastri sulas teri wer wer wer sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri teri sulas teri wer sulastri sulastri Sulastri lotak lotak sulastri sulastri sulastri teri sulas teri wer wer wer lotak lotak lotak tawar sian bocah wedok mau lho ditakoni kiai kowe tem temenanan nduk sampean nduk nggih yai kula saestu yai kula saestu ya wis ya wis eh enteni no kene diluk lungguh wis akhire terus iki sing nang jero kamar iki di dodok lawangi karo kiai subhanallah jamaah sekalian saking mantepe saking e saking ikhlas leh zikir lawang diketuk itu gak denger Buatan kepireng, sepau bangga zikir terus sulastri, sulastri, sulastri, war war war kotak kotak kotak sulastri, sulastri, sulastri, war war war kotak kotak kotak sulastri, sulastri, sulastri, war war war kotak kotak kotak. lah mergo gak kerungu akhirnya ambek yai digedor sing luwe banter lawange hajur ya wis mikir sing nempuhi gak ya panitia Wong gak krungu kok alon-alon. Yo banter. ngono ku ya sik panggah ora krungu oh, saking mantep e sulastri sulastri sulastri wer wer wer lotek lotek lotek sulastri sulastri sulastri wer wer wer lotek lotek lotek masyaallah ha berhubung gak krungu yai paham wah iki jelas saking mantep e bocah iki saking yakine bocah iki sampai tak gedor lawangi lo ora krungu terus yai bertindak timbangane ora krungu dobrak kaele kesawen ngono Ora krungu. Dobrak pintunya. Dar. Begitu pintu itu menga, ya Mengawi loh. Eh. Ya ini terus oh, pantes nih ora krungu. dan nek zikir ya ambek gobek-gobek. Sulastri, sulastri, sulastri. Sulastri, sulastri, sulastri, sulastri, sulastri. saking mantep mohon maaf ngono ku saiki ya ana sing ngilok-ngilokke apa dikir ana nganggo gobek-gobek bareng nyapong. dikir yo dikir ora usah nganggo gobek-gobek wong sing musil-musil iki senengane ra ngono kuwi wong kula nggih gadah majelis dikir lek malam Senin legi ten pondok Uh, jamaah ini kadang saking mantep ini dikir ini kali gobek gobek duh duh kok, kok, ana sing ngilokke nyapa zikir nganggo gobek-gobek akhire jamaah nggih kula wulangi eh lek ana sing ngilokke sampeyan ya sama ngomong gobek-gobekku dhewe nyapa kuwe geger lha wong gobek ku dewe, sing gobek aku lho lah kok kuwe geger emang masalah buat lo eh jamaahku pinter jawab emang masalah buat lo ngono lu kena wae oleh wae to zikir ambek gobek lho lho lho lho ambek manduk-manduk manggut-manggut ya oleh lho lho lho lho lho ambek sirahe diumetke diputer lho lho lho lho lho oleh sing ora oleh ku nek zikir ambek jotosi kancane la ilaha illallah la ilaha illallah allahu akbar Gak oleh. Ku saiki ku senengane usil ya. Halo? Halo? Mboten usah didamel rame, didamel geger nyapo geger perkara ngono kuwi. selawatan yo dilokke. Lak saniki solawat niku lak kaya niki wau to, beto terbang. Nggih. Apik napa apik niku? Sae napa sae niku? kan nyemangat ke lari-lari tambah semangat mergono nih onok terbang menunggu ngono kuwi diloke lha nek ngiloke yo gatelke kuping ngapa iku selawatan nganggo ngeplai terbang lak gatel nyang kuping diloke ngeplaki terbang tak warah bocah-bocah jawab timbang ngeplaki ndasmu aku yo ngono rakyat wis bener to wong nyatane ngene lho bocah-bocah sing selawatan kalih ngeplaki terbang akhlake niku nggih sae-sae kok dadine Saman laute ngertos, ana tawuran antar grup selawat mung tau ngene. Heh. Apa ana? Padha grup selawate terus teman-teman apa ana? Mangkane akhlake api. Ana grup selawat terus mumbene irengan. Eh. Eh. Irengan rapopo tapi irengane kiai kopi. Nek diombe marake. Eh. melek dan irengane bocah-bocah kayak nek diombe marak ke nek irenge irengane kiai nek diombe marak ke hmm, makanya tak coba bismillahirrahmanirrahim Waduh, sing kanan niki kopi biasa, semeng sing kiri niki kopi susu. Kula ngombe yang paling boten remen itu kopi susu. Menurut saya itu minuman yang paling nggak jelas. Nggak jelasnya gimana? Lah kopine ngajak melek, susu ini ngajak turu. Minuman paling nggak jelas sih. karuan susu-susu tok ono karuan turu. Bismillahirrahmanirrahim. Pikiranmu aja sing enggak enggak enggak orang gendah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enggak omben ya iki. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bon, tekan di mau. Mergo gak krungu ya. Gobek gobek kok susu bareng. Dikir ini ambek gobek-gobek. <clears throat> Mantep kok. Terus ben dilok biasa ngora ora ben ben. Ini terusan. Nah, terus akhirnya ngeten yo yo terus diteblek E eh karo ini blok blok blok Wes le, pikirmu wes cukup. Niku dewe isek mantep niki. sulat, sulat, sulat, sulat, sulat, sulah sulah sulah sulat, sulat, yai. Kaget ten ngajenge pun wonten yai. Subhanallah. Terus diaturi karo yai didhawuhi, Wes le, cukup pikirmu, ayo saiki metu. Nggih yai. Begitu dia keluar kamar, dia terperangah, dia terperanjak, dia kaget bahasa Jepangnya dia melungu, Ini bang gak perlu melungu, melongo. Mergi ten Jawi pun wonten sinten? Iya. Eh. Ha. melungu ha. Ngono. Apa iki le? bocah sing bocah wadon sing mbok tresnani sing tresnamu ditolak kuwi nggih yai niki sulastri yai nggih niki lalene sulastri yai iki sing jare arep mbok nikahi arep tanggung jawab nggih yai niki sulastri wis wis ora usah nganggo ngono iki bocahe saiki wis ditekake mrene ambek Gusti Allah iki sing nekake bocahe mrene iku Gusti Allah saiki piye kowe subhanallah Ini pemuda begitu tahu kejadian itu, seketika langsung menjungkel. Menyosop loh, menyosop. Sorry, aku nggak ngerti bahasa Indonesianya. Tapi kalau bahasa yang agak-agak Inggris aku ngerti. losor. Nah, gitu. Sujud yang ngersane Allah Subhanahu wa taala. dalam sujud ini pemuda matur nang Gusti Allah ya Allah Gusti nembe kula sebut namine makhluk jenengan sing kula maksud sampun panjenengan ijabah saestu Gusti Baru ku sebut nama makhlukmu yang kumaksud maksud telah engkau ijabah ya Allah. Nembe kula sebut namine makhluk penjenengan Sulastri Sulastri Sulastri panjenengan dugeke mriki saestu kangge kula. Padahal niki nembe kula sebut namine makhluk penjenengan. Nopo melih yen sing kula sebut asmane penjenengan Allah Allah Allah. Allah. mesti kula pikantuk langkung kathah kalau yang ku sebut namamu Allah Allah Allah Allah sing teko gak ming sulastri yo ayu ting ting yo cita citata yo saskia kote yo dewi perse yo sahrini teko kabeh gak apal piye wong kanca kok gak apal kok Taman saya kurang mantep karo dikir. Allahumma sholli ala Muhammad. niki wau zaman wis dikai contoh kali gusti Allah. Kulo niki wau nyebut kopi, kopi, kopi, kopi, teko kopi. Kulo nyebut kopi, kopi, kopi, ditegakke kopi ini. Sing ngeterke panitia, tapi sing ngobahke panitia ngeterke kopi meriki sinten gusti. niki nembe kula sebut kopi kopi kopi kula oleh kopi temenan napa melih kula nyebut Allah Allah Allah sing oleh kula mung boten namung kopi tok ya oleh berkat ya oleh kok teko kono Bon, mantep menawa dereng. Mantep menawa dereng. Kok dereng mantep kuwi? Mangkane wong iku awan zikir mesti diperhatike kalih Gusti. Sampene kula nate maringi conto sing kemutan. Sedaya ten mriki niku cek lekep. Terus wonten mbak-mbak setunggal niku nyebut nami kula. Anwar Zahid. Liyane mboten kira kula reken. Sing kula reken kan nggih sing nyebut nami kula. Ada apa, Mbak, kok panggil aku? Apa kamu padaku? Do you love me? Apa naam-naam? Yang lain nggak saya perhatiin. Yang saya perhatikan ya yang manggil nama saya, yang nyebut nama saya. Maka ketika di keheningan malam, kebanyakan manusia terlelap tidur. anek lengger ana sing ora jenengan kok nyebut Allahu akbar pasti jenengan diperhatikan sama Allah sapa nyebut jeneng kowe oh lurah kepengin napa to lurah oh pengen rabi maneh